Остались домой, чтобы ну, как бы, тяжелее нам находиться было там. Кто хочет, кто не хочет, знаешь, учиться. Как бы у нас есть стремление работать, но это очень тяжело сейчас на данный момент. Они так это подстраивают, что нам... Это в Бельгии. В Бельгии, да. Это где, столица или где это было? Это в э, Хэмиксе мы, ну, нам дали жилье в Хэмикс. В Хэмикс мы переехали, а, нас оформили, сделали документы, все как положено. Иди сюда, Рима, не уходи. А, Сара нас вела, наш, ну, как бы сотрудник, который... Э, соц. Соц. Соц. Работник. Соц Э, я ее спрашивала по поводу документов, ребенка, что нам нужно предоставить все бумаги, мы везем ребенка изначально. Когда мы уезжали, ее не было на работе. Э, я другому сотруднику сказала, что мы едем за ребенком. Ей, я не знаю, передали, не передали это, но э, факт того, что мы приехали в Бельгию, я взяла ребенка, взяла а бумаги. Вам объяснили, какие документы? да, нужны, мне да? объяснили, я взяла, у меня официально все э, бумаги, э, генеральная доверенность от матери, все как положено. Что я разговариваю, попрошу Хорошо. Э, но ну, ее не устроило. Она говорит, идите в посольство. А, три дня, четыре дня нам дали на все сборы документов. Это просто физически мы не это. А сказали, что возьмут у нас ребенка и отправят или в э, приют, или на Украину. А, мы как бы собрались и выехали с Бельгии просто, чтобы не забрали ребенка. Понятно, А есть бабушка. Вот. Не хотите остаться в Румынии? Мы остаемся в Румынии, как бы здесь я попроще, ну и с ребенком, и здесь защитой. тоже бюрократия, но не Но так, не такая бюро... <laughs> бюрократия, Олег, ты что, ну так невозможно, куда, как, чтобы ее забрали в интернат от нас, ну ее еле-еле привезли с Украины, и тут на тебе, чтобы ее забрали. Ну, а родители не... остались в Украине? Как? А, мама ее осталась, еще двое детей, помнишь, мы ходили, э, женщины с двумя детьми и с ними. Это старшая дочка моего мужа. Понятно. И мы ее забрали себе. Понятно. Потому что ей тяжело с двумя детьми, как бы она дала нам ее сейчас. Понятно. Спасибо за объяснение. А, я еще предоставлю бумаги, я приду с тобой еще увижу, что на связи с тобой. И Посмотрим, дальше я тебе покажу, Бельгии, ну, да. ну, ну, сильно там как бы проблематично. И с моими лекарствами я один день до этого я звонила и сказала, что я опаздываю на абстракт, это называется абстракт у них, ну, идти посещение к врачу. А, там центр, который для ВИЧ-больных, я ее предупредила, что я не успеваю, потому что э, на поезд не было билетов, мы в Германии задержались э, как бы на ночь, и на следующий день утром я уже была там. И они поставили 1700 евро мне э, штраф, чтобы я платила за таблетки, за ВИЧ-программу. Я объясняю, Сара. Потому что опоздали или нет? На один на... день я не пошла на этот абстракт. Я позвонила и сказала, Сара, я не успеваю, у нас поезда не было, чтобы мы выехали угу. ночью. Мы приехали поздно с задержками, поезд который мы ехали смены задержался на часа два. Бывает, и да. мы э, не успели на тот поезд, который выехать, чтобы я утром была у меня на 12 часов, на следующий день абстрактно. И мы не успели. И 1700 евро они поставили нам штраф. Мне. За лекарство, за ВИЧ-программу. Ужас. Вместо того, чтобы помочь, они долги делают. Да. Это вообще, ну, шок. Там Надеемся, еще одни будут будет. выезжать оттуда. Соседи наши со Львова тоже ему поставили, он после инсульта, у него паралич, у него тоже, э, он какие-то лекарства, которые во Львове, они ездили во Львове, им дали бесплатно, и во Львове им говорят, что эта программа для них дается бесплатно. Угу. Бельгии то же самое, везде, по всему Евросоюзу да, бесплатно. да. Но в Бельгии у нас по 900 евро. Странно. Тем более вы беженцы. Ну да. Надеемся, в Румынии будет лучше. Нет, Держим в Румынии связь. лучше. Я же ездила и в центр. Все равно но в Румынии языки ну, попроще, люди да. попроще, чем... А вы знаете чуть-чуть румынский? Ну, я же разговариваю по-русски. Я же Да, я же Бун венит вы синдетка акаса еще, да, да. Мама тоже краевская. Браво, браво. И Толя, ну, оказывается, Вот время учить и пойти в школу, учиться румынскому. Ну, где село Ну, молдавский, румынский то самое, да. И все. попроще все равно. Добро было. пожаловать домой. Да, все, приехали. Хорошо, все. Бун венит